1.03075'i 0.25'e böleceğiz. Bölme işlemine başlarken ilk yapmanız gereken, eğer bölen sayınız ondalık bir sayıysa, noktadan kurtulmaktır. Bunu da böleni 10 ile çarparak yaparız ve 10 ile çarpmayı ondalık işaretinden kurtulana kadar devam ettiririz. Kısaca noktayı sağa kaydırıp ondan kurtuluruz. Burada 0.25 ondalık sayısının virgülünü iki basamak sağa kaydırmak istiyoruz. 0.25 çarpı 10 çarpı 10 ile 0.25 çarpı 100 birbirine eşittir. Biz 0.25 ondalığını 25 tam sayısına çevireceğiz. Bölene uyguladığımız bu işlemi bölünene de uygulamak zorundayız tabii ki. Yani 1.03075 sayısını iki kez 10 ile çarpmalı ve noktayı iki basamak sağa kaydırmalıyız. Noktanın yeni yeri burası olur. Bunu anlayabilmek için ifadeyi 1.03075 bölü 0.25 olarak yazıp, sonra da 100 ile çarparsanız, bu ifadenin 103.075 bölü 25'e eşit olduğunu görürsünüz. Bu işlemi yazayım, böylece kafanız karışmasın. 0.25 çarpı 100 ve 1.03075 çarpı 100. Şu an hem böleni hem de bölüneni 100 ile çarptık. Noktayı iki basamak sağa kaydırabilmek için pay ve paydayı 100 ile çarptık. Bunu yaptığımıza göre artık bölme işlemine başlayabiliriz. Son halini yazalım ki kafamız karışmasın. 103.075 bölü 25. Yazdığımız kesirle bu ifade aynı şeye çıkıyor. Evet, bölmemize başlayalım. 1'in içinde 25 yoktur. Onda da 25 yoktur. Ancak 103, 25'e bölünür. 103'ün içinde kaç tane 25 var? Bakalım. 25 çarpı 4, 4 kere 5, 20, 0 yazdık, 50 var. 2, 4 çarpı 2, 8, artı 2 eklersek 10, yani cevap 100. Şimdi çıkartma işlemini yapıyoruz. 103 eksi 100 eşittir 3. Şimdi bu sıfırı da aşağı indirebiliriz. 30'da 25 bir defa var. Eğer istersek noktayı şu an hemen yerine koyabiliriz. İşlemin sonunu beklemek zorunda değiliz. Noktayı buraya yerleştiriyoruz. Evet. 30'da 25 bir kere var. Bir kere 25 eşittir 25. Çıkartmayı yapıyoruz. 30 eksi 25 eşittir 5. Bunu ayrıca onlar basamağından bir sayı alarak da yapabiliriz. Yani 0, 10 olur. 3 de 2 olur. 10 eksi 5 eşittir 5, 2 eksi 2 eşittir 0, sonuç olarak 30 eksi 25 eşittir 5. Artık 7'yi aşağı indirebiliriz. 57'de 25, 2 kere var. 25 çarpı 2 eşittir 50. 57'de 25 iki defa var dedik. 2 kere 25, 50. Tekrar çıkartma işlemi. 57'den 50 çıktı, 7 kaldı. Problem neredeyse bitti. Şimdi 5'i aşağı indirebiliriz. 75'te 25 3 defa var. 3 kere 25 75 olur. Uzun uzun çarparsak 3 kere 5 15 eder. 50 var 1. 3 kere 2 6. 6 artı 1 7. Ardından çıkartma yapıyoruz ve kalan 0 oluyor. 103.075 bölü 25 tam olarak 4.123 ediyor. Mantıken bu doğrudur. Çünkü 100 sayısında 4 adet 25 vardır. 103.75 yüzden biraz büyük olduğu için içindeki 25 sayısı da 4 kereden biraz daha fazla olacaktır. 1.03075 bölü 0.25 ve 103.075 bölü 25 işlemlerinin sonuçları aynıdır. İkisinde de sonuç 4.123 çıkmaktadır. Yani bu kesrin ve bu ifadenin sonucu aynıdır. 4.123. İşte bu kadar.